于是都快乐，就这样子，我们要全要了。首先我们要去看小背熊用笔 o 换的，这间。可是其实他们是小背熊，我们是那间，是那间就没有所以我们这个时候是四间粉儿也是，再吃一个粉儿，你看好多肉，多少钱啊？一个差不多，五十五。 五十五千吗？五十五千，差不多零九块左右。这是五十五，这六十五啊？对吗？还钱了吗？还没，没什么。那这个茶，这个茶好便宜，四千块，四千椰子粉。椰子粉，那椰子粉好漂亮。来了吗？The most beautiful。好漂亮。只见过两次。 就到了 o 内的火车站，站站。我们现在还有一个小时才进去，还蛮猛的接下来。可是我们的机票，我们的火车票是啊，他们帮我们代买的，然后这里是 Gate。 Another day in the ghetto. One look outside and I'm already upset, yo. It looked about 102. It's a Saturday and Biggie ain't got nothing to do. Uh, I'm interrupted by a phone ring. Sometimes I wish I never got the motherfucking thing. Hello, hello, can I speak to Biggie? Yo, who this? Tanisha, yo, call back, I'm busy. Why don't you hit me on the box a little later? Washed up, got dressed, hits the elevator. Steps out, it's the same old scene. Dope fiend, crack fiend, eyewitness news team. I seen the honey with the butt looking butter soft. I know she look my better with them clothes up off. Sitting all <laughs> thick. 那你看我的位置呀，阿布就好棒棒也很好呀。但是来看看看啊，我的天啊，我的天啊，你觉得我怎么睡嘞？啊，这条一点刺激感都没有，早知道坐巴士。哈哈哈哈。就坐巴士，我就喜欢开这种像全皮的那种。就到了达南的火车站。 got nothing to do. Uh, I'm interrupted by a phone ring. Sometimes I wish I never got the motherfucking thing. Why don't you hit me on the box a little later? Washed up, got dressed, hits the elevator. Steps out, it's the same old scene. Dope fiend, track fiend, I witness news team. I seen the honey with the butt looking butter soft. I know she love my brother with them clothes up off. Sitting all thick with the ruby red lipstick. All I wanna do is smoke. 这个地方，俗话说是被一些某个杂志被称为“啊世界”。 freaky with you. Lose control on the skins is all I can picture. Now I'm about to hit ya. Lose control. 好吃不好吃？就海鲜，海鲜的地方，就好多海鲜，海鲜。